sangka ini terjadi Kisah cinta yang suci ini Kau tinggalkan begitu saja sangka cepat berlalu Untuk mencari kesombongan diri Lepas segala yang pernah kau ucapkan Kau tinggal segala keinginanmu Tak pernah ku sangka